hey guys good morning this is Aseem today is fifth of August 2018 और हम लोगों ने एक पूजा रखा है बेटे के लिए सो so, ये पूजा है kind kind of of, uh, एक नॉर्मल सा शुद्धि होने के लिए पूजा है and this video is all about that पूजा हाँ। Christmas. Bye-bye. Bye. बिसल्ला जोहर भाई सो में uh, क्या नाम है चैनल हमारा केसी फ्यूचर के पापड़ खाने के लिए है और ये बाकी खाली खाना उसका मॉर्निंग गाइस आज है डेट गुड मॉर्निंग गाइस आज है fifth good morning guys today is fifth August 2018 और हम लोगों ने एक पूजा रखा है घर पे so I have invited I have invited all my friends and क्या बोलते हैं आई हैव इनवाइटेड मेरे hey guys good hey guys good morning good morning guys welcome back to my channel this is Aseem and ये वीडियो है uh, hey guys welcome back to my channel this is Yaseem और आज हम लोगों ने hey guys hey guys welcome back to my channel this is Yaseem today is fifth of August 2018 और हम लोगों ने घर पे एक पूजा रखा है हाँ मेरे आँख पे धूप पड़ रहा है सो